这什么？哎呀！ Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? Oh. makeup. I'm gonna get up here.